नासा ने एक ऐसे मिशन को लॉन्च किया था जिसमें जाना जा सके कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई नासा ने इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया था और मिशन का नाम ओसाइरस रेक्स रखा था यह मिशन हमारी धरती और मून के बीच एक एस्ट्रॉयड पर किया जाना था जो साढ़े चार बिलियन साल पुराना एस्ट्रॉयड है ये एस्ट्रॉयड धरती और मंगल के साथ मिलकर हमारे सूर्य के चक्कर लगाता है और नासा ने इस एस्ट्रॉयड को बेनो एस्ट्रॉयड नाम दिया है इस मिशन में ओसाइरस लैंडर को बेनो एस्ट्रॉयड के सैंपल को धरती पर लेकर आना था बेनो एस्ट्रॉयड के सैंपल की जाँच करके ये पता लगाया जा सकता है की हमारे हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था लॉन्च किए जाने के बाद ये एस्ट्रॉइड 2018 में बेनू एस्ट्रॉइड पर पहुंचा था और फिर लैंडर ने बेनू एस्ट्रॉइड के सैंपल को कलेक्ट किया और 2021 में इसने अपनी धरती की ओर टेक ऑफ किया यह एयरक्राफ्ट धरती पर अभी नहीं पहुँचा है यह एयरक्राफ्ट दो सितंबर को धरती पर आएगा